عمر اتر وقت اتر حلار اتر تاخت اتر عمر اتر وقت اتر حلار اتر تاخت اتر öter İkin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Senin gülüşlerin, senin gülüşlerin, senin gülüşlerin İkin hiç kaçan çıkmaz yadımdan senin yürüyüşlerin Senin gülüşlerin Sözsüz karaşların gel Kar yağsa tak ne güzel Baharda bal ne güzel Kar yağsa tak ne güzel bu yaşlı çağ ne güzel Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Sening yurishlaring, sening kulishlaring Pinhon izlashlaring Lakin hiç qachon chiqmas yodimdan senin yurishlaring senin külüşlerin Senin külüşlerin Fırtınasız ayrılış günü sensiz ayrılış ayrılış kim unuttum tanış ki Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Senin yürüyüşlerin Pınhan izleşlerin Pınhan izleşlerin Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan senin yürüyüşlerin Senin gülüşlerin Ham izleşlerin başından sapali Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan Senin gülüşlerin Sözsüz karaşların Sözsüz karaşların çal çıkmaz yadımdan Senin yürüyüşlerin Pınhan izleşlerin Havlum soraşların Senin külüşlerin